tubaye ikaze kuri baza muganga uyu munsi tugiye kureba ingaruka icumi zishobora guterwa no kureba amafilime y'urukozasoni zimwe bita filime porunogarafique cyangwa amafilime porno cyangwa amafilime xx aya mafilime agira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu akaba ashobora gutera ingaruka zikomeye cyane haba mu mibanire y'umuntu mu mubano w'umuntu n'abandi ibi byose rero tukaba tugomba kubireba ahangaha mu buryo bw'ubuvuzi ikindi gihe tukazareba uko wafasha umuntu eh, wabaswe no kureba amafilime porunogarafique njye nitwa Dr safari bizimana mbashimiye kuba mudukurikiye nimba ari ubwa mbere urebye amavideo yacu turagusaba gukanda kuri subscribe ukande kuri like kandi ndimo hari ikibazo nimba hari comment ufite urebe munsi y'iyi videwo ahantu handitse comment wandike ikibazo cyawe turaza kugusubiza kandi nimba hari ikindi wacyandika muri komenti tukaza kugusubiza nta kibazo muri iyi minsi isi yose imaze kugira ikoranabuhanga riteye imbere cyane abantu bose basigaye bafite amatelefone kompiyuta interineti isigaye ari ahantu hose ugasanga abana bari munsi y'imyaka icumi bararebye amavidewo y'urukozasoni ibi bikaba bigenda bibangiza bakazakura ubwonko bwabo bwarangiritse kandi ababyeyi rimwe na rimwe batabizi batazi n'izi ngaruka zishobora kuba kuri ba bantu bajya kureba ariya mafilime y'urukozasoni ingaruka ya mbere turaza kubona aha ngaha ku bantu bakunze kureba amafilime y'urukozasoni ni uko aya mafilime y'urukozasoni iyo umuntu akunze kuyareba atuma imikorere y'ubwonko ihinduka ku buryo eh, wa mubiri ushimishwa no kubona umukunzi E, nimba warashimishwaga umubiri wawe ukazinzimuka ugashyukwa kubera ko wabonye umukunzi wawe yambaye ubusa bikaba byatuma mutangira gukora iki gikorwa umuntu ukunze kureba amafilime y'urukozasoni we ubwonko bwe buba bwarahindutse imikorere y'ubwonko bwe iba yarahindutse we akaba adashishikajwe no kuba yareba wa mukunzi we yaba umugore cyangwa umugabo ahubwo we ubwonko bwe bukaba bukora ari uko yabanje kureba ya mashusho ya mafilme ya mavidewo y'urukozasoni ibingibi bikaba byagira umubano mubi hagati y'abantu bakundana cyangwa bashakanye korere ya miterere y'ubwonko ya wa muntu yahindutse kubera gukunda kureba amafilme y'urukozasoni ikindi cya kabiri tugomba kureba ahangaha ni uko umuntu ukunze gukora eh, kureba amafilime y'urukozasoni eh, agira ikibazo mu gihe cy'utera akabariro bamwe bakaba bagira ikibazo cyo kurangiza vuba abandi bakaba bagira ikibazo cyo gutinda kurangiza abandi bakaba bagira ikibazo cyitwa preyapisme preapismen igihe umuntu agize ikibazo cyo gushukwa mu buryo mu gihe kirekire kirenze isaha muri icyo gihe kirenze isaha rero ntabwo aba agifite bwa bushake na bwa buryohe buba igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo atangira kuribwa ku buryo byakomeza eh, byakomeza rero bikaba byanatuma ajya kwa muganga igitsina cye bakagikuraho kubera ko amaraso aba yabyimbiyemo yananiwe gusohoka ubundi mu busanzwe iyo umuntu yifuje gukora imibonano mpuzabitsina akabikora iyo birangiye amaraso iyo ari kubikora amaraso yinjira muri ya mitsi y'igitsina maze kikabyimba kigafata umurego yamara kubikora yamara gusohora yarangiza amaraso agasubira mu yindi mitsi migari maze igikorwa kikarangira aho ngaho ariko umuntu wagize cya kibazo cya preyapisme arashukwa igitsina kigafata umurego kikaguma aho ngaho kikanga gusubira inyuma amaraso ntasubire muri ya mitsi migari ahubwo cya gitsina cye kikaba cyakwangirika bikaba byamuteza ibindi bibazo ari nayo mpamvu bajya kwa muganga bakamuvura iyo bamuvuye bagakoresha uburyo bwose bikanga hari ubundi buryo bakoresha rero bwo kumubaga ugasanga byabaye ikibazo rero uyu muntu uko ukunze kureba amafilime y'urukozasoni ashobora guhura n'ibibazo bibiri ikibazo cyo kurangiza vuba kubera ko ubwonko bwe bwamenyereye kubona ya mashusho y'urukozasoni ya mashusho aho bari gukora imibonano mpuzabitsina ibyo ubwonko bwe akaba ari byo bibushimisha bityo rero hari amasantere bita nucleus accumbens ziba ziri mu bwonko nizo zigenga ibyishimo byacu cyangwa kutanyurwa ukunyurwa no kutanyurwa rero wa muntu aba gusa na ya mashusho abona ya mavidewo abona y'urukozasoni rero iyo ari imbere y'umukunzi we yaba umugore cyangwa umugabo ashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we ariko bikarangira arangije vuba akagira cya kibazo cyo kurangiza vuba kubera ko we yamenyereye kubona ya mashusho y'urukozasoni gusa hari n'abandi bagira ikibazo cyo gutinda kurangiza akaba yamara isaha amasaha abiri akora imibonano mpuzabitsina n'umugore we igitsina kigakomeza gufata umurego agatinda kurangiza cyangwa kurangiza bikanga ibi rero ntabwo biba bikiri ibyishimo kuri we kubera ko biba byateje ikibazo mu bwonko bwe cya gatatu tugomba kumenya ni uko umuntu wabaswe no kureba amafilime y'urukozasoni aba atagishoboye gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo we aba ashishikazwa cyane no kureba ya mavidewo kureba ya mashusho y'abantu bakora imibonano mpuzabitsina akaba ari byo bimunyuze byonyine ibi rero bikaba byaba intandaro yo gutandukana hagati y'abashakanye kubera ko nimba wowe mujya mu buriri hamwe n'umukunzi wawe umukunzi wawe akaba agushaka wo aho kugira umukorere ibyo agusaba wowe ukajya kwirebera amavideo kuri yutube kuri ma interineti ujya kureba amavidewo y'urukozasoni ibyo bishobora kuba intandaro y'amakimbirane bikaba byanarangira mutandukanye icya kane tugomba kumenya ni uko gukunda kureba amafilime y'urukozasoni bishobora gutuma bishobora gutera urwango bikaba byanatuma ubona umugore wawe wawe nk'aho adashoboye cyangwa um-, umugabo wawe nk'aho adashoboye kubera ko wamenyereye kubona ba bantu bakora ya masinema y'amafilime y'urukozasoni bakamara amasaha abiri amasaha atatu wowe ubwonko bwawe bugasetinga ko ari byo by'ukuri ko ari byo bigomba kuba umugabo wawe yaza yamara iminota mirongo itatu yamara iminota icumi yamara iminota itanu wowe ukumva atakunyuze kubera ko ubwonko bwawe bwamenyereye kubona bya bindi bitinda ahubwo ntiwibaze ntiwibuke ko bya bindi ubona aba ari amasinema aba ari amamontaje baba bakoze kugira bashimishe abantu bakunze kubibona icya gatanu tugomba kumenya aha ni uko umuntu ukunze kureba amafilime y'urukozasoni abona ibintu by'imibonano mpuzabitsina n'umubano eh, w'abashakanye bimugora cyane kubera ko we abifata nko guta umwanya akaba yumva ko kureba ariya mafilime y'urukozasoni ari byo biba bimuhagije akaba yumva rero nta mpamvu yo gushaka ikindi tugomba kumenya cya gatandatu ni uko umuntu ukunze gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kumushora mu ngeso z'uko ashobora gufata ku ngufu umugore ureba amafilime y'urukozasoni bishobora kumutera gufata ku ngufu igihe yabishatse yarebye amafilime y'urukozasoni agashaka uwo bakorana imibonano mpuzabitsina akamubura ashobora gufata abagabo ku ngufu cyangwa yaba ari umugabo agafata abagore ku ngufu cyangwa agafata abakobwa ku ngufu ibi ni ibintu dukunze kubona muri sosiyete kumva umugabo mwari muzi yafashe umwana ku ngufu cyangwa yafashe umugore ku ngufu cyangwa umugore yafashe umwana w'umwangavu cyangwa umwana muto ku ngufu cyangwa abandi amakese amwe n'amwe tubona atuzira cyangwa amakesi amwe n'amwe atugana ugasanga ba bakozi bo mu rugo birirwa mu rugo barera abana ugasanga umukozi yafashe abana ku ngufu cyangwa yabigishije ibintu by'imibonano mpuzabitsina maze bakajya babikorana wowe mu byo utabizi ibi rero bikaba biterwa n'uko uwo mukozi wo mu rugo ashobora kuba yiriwe mu rugo areba ayo mafilime yabura umuntu babikorana akaba yafata twa twana twawe agatangira kutwigisha ugasanga yadufashe ku ngufu ibi nibyo bita pedofili ikindi tugomba kumenya ni uko umuntu ukunze kureba amafilime y'urukozasoni aba ashaka gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko abibona muri ariya mavidewo kandi ariya mavidewo nk'uko turi kubyibutsa ariya mavidewo ni amasinema ni ibintu baba bakoreye montaje bashobora kubikora mu minota ibiri ariko bo bakongera iminota bakabisubizamo bakabisubizamo wowe uri kubireba ukagira ngo ni ibintu byamaze igihe kirekire kandi ari iminota ibiri cyangwa umunota umwe bamaze ariko kubera amamontaje bakora bakabigira amasaha maremare rero mu bwonko bwawe bakakwica ubwonko ugatekereza ko ari abantu bamara igihe kirekire umugabo wawe yamara iminota itanu iminota ibiri ukavuga ko ari umugabo urangiza vuba ukaba wanamushora muri bya bindi byo gushaka imiti ituma abagabo batarangiza vuba kandi kurangiza vuba n'ubundi ni ibibazo by'abantu uko bumvikana uko mubyumvikana nta minota yahariwe y'uko abantu bashobora kumara iminota icumi y’iminota mirongo itatu oya ibi ni iby'abantu bagenda bacuruza bacuruza imiti ifasha kutarangiza vuba bacuruza imiti ubwo ni ubucuruzi baba barimo iriya miti aho kugira ibafashe irabangiza cyane yangiza ba bandi bajya kuyigura ikindi tugomba kumenya cya munani ni uko abantu bakunze kureba amafilime y'urukozasoni bagira ikibazo cyo kurangiza vuba twabibonye kubera ko aba cyane no kureba ariya mafilime maze akarangiza iyo ari umugabo rero akarangiza akamara gusohora bihita birangira icya munani tugomba kumenya ni uko abantu bakunze kureba amafilime y'urukozasoni ari abantu bagira kwikunda cyane kwa kwikunda cyane bigaragara cyagiye abashaka gukora imibonano mpuzabitsina we akaba yisetinzemo ya mafoto ya akunze kureba kuri za interineti n'ahandi hose ibi rero akaba ashaka ko wowe umukorera nk'ibyo we yabonye atitaye yuko ibyo yabonye aba ari amasene aba ari amamontaje baba bakoze icya cyenda tugomba kumenya ni uko amafilime y'urukozasoni atuma umuntu atikunda ngo yiyemere uko ari yiyakire uko ari ari naho hahandi haba ba bagabo bajya gushaka imiti yongera yongera igitsina ngo ituma igitsina kiba kirekire kiba Kigali kibyibuha ibi byose biba biterwa n'uko yarebye ya mafilime y'urukozasoni ntamenye ko ari amafilime y'urukozasoni nayo baba ari eh, uburebure bwa biriya bitsina bya bariya bantu ugasanga nawe ashaka kugira igitsina kingana kuriya bikarangira agiye kwiyangiza kandi mu by'ukuri njye nka muganga mbibabwiye ni uko nta muti n'umwe ushobora kongera igitsina cy'umuntu kuko igitsina cy'umuntu gikozwe n'ibyo bita amakoro sponge igitsina cy'umuntu ntabwo gikozwe n'inyama nk'izi nyama ushobora guterura ibyuma zikabyimba cyangwa zikaba ndende oya izo nyama ntabwo ari zo zikoze ikiriya gitsina akaba ari nayo mpamvu igitsina ufite ni icyo ngicyo ikindi tugomba kwibutsa abantu ni uko igitsina cy'umugabo uburebure bwacyo mu buryo busanzwe kiba kigomba kuba santimetero cumi n'ebyiri kugeza kuri cumi n'eshanu ku muntu muzima rero dusanga abantu batubaza cyangwa badusaba ngo mbese ducuruza imiti iyo miti ntabwo ibaho n'aba bavuzi bose baba bayamamaza haba ku maradiyo n'ahandi hose iyo miti ni imiti yo kubabesha, gusa ibyo byose tukaba twasubiramo ko byose biterwa n'ayo mafilime y'urukozasoni muba mwararebye wareba mu mafilime y'urukozasoni aho baba bakoze montaje bagize igitsina cy'uwo muntu uri gukora imibonano mpuzabitsina bakakigira kinini wowe ukagira ngo nicyo gitsina cy'umuntu muzima kandi ari amamontaje baba bakoze bariya bagabo baba bakora iyo mibonano mpuzabitsina n'ubundi baba bafite ibitsina nk'iby'abandi bisanzwe ariko baba bakoze montage bakakigira kinini wowe mu bwonko bwawe bikakwica bikaba byatuma eh, wowe mugore utandukana n'umugabo ngo afite igitsina gito kandi aricyo gitsina gisanzwe cy'umuntu muzima wajya gushaka n'abandi ugasanga bose ni uko bimeze cyangwa ukaba wanashora umugabo wawe kujya gushaka iyo miti yongera ubunini bw'igitsina kandi ntacyo bimaze mu by'ukuri kuko igitsina kinini ntabwo ari cyo gituma umugore yishima ahubwo umubano mufitanye n'uburyo mwumvikanye gukora imibonano mpuzabitsina niyo ituma igikorwa kigenda neza maze mukabyishimira mwese icya cumi tugomba kumenya ahangaha kikaba ari n'icya nyuma ni uko umuntu ukunze kureba amafilime y'urukozasoni bishobora kumushora mu gukora imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje igitsina muri iyi minsi hamaze kwaduka n'amafilime eh, y'aba lesbian, abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje igitsina ibi rero bishobora kwangiza ubwonko bwawe ukaba muri ya kategori y'aba LGBTQ aba LGBTQ ni abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina ibi rero bikaba bishobora kukwangiza ugasanga ugiye muri izo ngeso eh, z'abantu bakora imibonano mpuzabitsina bahuje igitsina kandi atari ko waremwe ariko ari uko wagiye kureba ariya mafilime y'urukozasoni bikaba byarahinduye imikorere y'ubwonko bwawe bikaba byarakwangije uko nguko ugasanga bibaye ikibazo nimba hari ibindi bibazo mufite mwabyandika muri komanti tukaza kubasubiza tukaba tubashimiye nimba ari ubwa mbere ubonye amavidewo yacu wakanda kuri subscribe ukande kuri like kandi nimba ufite komanti wakwandika muri komanti kuhaje nawe ubutaha bayi